mwisho wa mwezi zile karibia na mwisho wa mwezi ukiondoka mm. baba yako anafuata mafanikio makubwa mm. kama biashara zako zilikuwa zimekwama zina zinaenda vizuri mm. na akanambia baba yako alikuwa na mafanikio alikuwa tajiri sasa hivi ameweza kufilisika kwa sababu ya kwanza mama yako amkimbia baba yako mm. ya pili wewe hauna thamani tena kwa baba yako kwa sababu huyu sio baba yako sikipendi na mtu kuidharau rangi yangu sababu hii ndio rangi yangu halisi kuna watu wanaidharau. Hey. Eh. Wakati watu irangi hawezi kuinunua dukani. Kwa nini utakudharau? Unaweza kukutana na manzi kwa pocho lamba yako. Mzalie mtoto watoke mwezi kaa chungu. Yaani, yaani hiyo hiyo kitu naomba ndio inanikela. Kwa mfano bibi mkubwa kasafiri. Ana duka lake pale nyumbani kwa kuna duka. Kwa hiyo mimi naacha masomo bibi ni ni lile duka ili familia endelee kula. Bibi mkubwa akirudi anajifanya kumwambia ah, kwa nasoma bwana. Lakini nyuma hapo mimi nilikuwa kijakazi na nilikuwa nafanya kila kitu pale nyumbani. Mimi naitwa Hamis Mm -hmm. Lakini ilikuwa ili nisome na pia ili niweze kukaa kwa kwenye familia ya yule babangu wa kampo ilikuwa lazima nihudhurie kanisani na nilikuwa ni lazima nipokee kipaimara, komunio na kubatizwa. Mm. Kwa mimi nilibatizwa, nilipokea komunio, nilipokea kipaimara. Na jina langu ambao kanisani ndo nitambua naitwa Norbert. Mm. Ila kwenye Uislamu najulikana kama Hamisi na shule najulikana kama Hamisi, lakini ili nisome nilisoma shule la Memkwa. Mm. Memkwa ilikuwa shule za za kanisa la Katoliki. Mm. Ili wanikubali nisome shule ni kwao ibidi mimi nibatizwe nipokee kipaimara na komunio pia. Na yote hayo yalikuwa jitihada za mzee ili wewe usome. Yote hayo ilikuwa jitihada za yule mzee ili mimi nisome. Mhm. Mm kwa hiyo mimi namshukuru japo na madhaifu yake, lakini namshukuru sana na sana. Mm. So yeye ndo kanifanya mimi sasa hivi najitambua. na uwezo kuongea Kiingereza japo sio sana. Bila mm. -hmm. yeye mimi singejua chochote hata kuandika nisingejua. Hata jina langu tu ile nisingejua. Sababu imeji 2009 hata jina langu lilikuwa sijui kuliandika lakini 2009 inavyoisha jina langu naweza kuliandika. Maisha yako sasa, baada ya kupata elimu, tuje basi kwenye kazi na vitu vingine ambavyo ulikuwa ukivifanya ah, baada ya kumaliza shule amini form 4 mwaka 2016 sababu so, mimi sipendi kukaa nyumbani nikajikita na masuala ya kaosh kosha magari elfu mbili kumi na nane baada ya kuona kaosha ni lipi nikanibidi niingie geji Nilikuwa kwa sasa nipo garage. Japo mimi hapa ninapenda sanaa. Napenda kuigiza. Napenda kuwa director. Mm. Ila ndoto yangu ipo huko japo kwa sasa siwezi kwenda kwenye ndoto yangu sana sababu maisha yananihitaji. nabidi nifanye kazi za garage. Na zinakulipa hata muonekano unaonesha. Yeah. Mambo yanaenda. Yanaenda. Safi sana. Tunarudi tena nyuma kidogo. Mm -hmm. Yule bwana ambaye alikuwa anakulazimisha ule kinyesi chake yule. Alikuwa anaitwa nani? Nyange. Nyange. Yeye alikuwa aliwahi kukuonesha mfano unakulaje? Hakuwahi kunionyesha. Mm. Isipokuwa alikuwa akichovya na kijiti, anaambiwa natakiwa fanye hivi. <sighs> Yaani anaikiti kama vile analamba lakini hakuwahi kulamba. Ila mm. mimi ndo nilikuwa nakula na nashika kwa, mikono yangu yote miwili. Unakula unamaliza? Nakula paka naisha. na ah, watu, mkasa mzito mimi kuwahi kusikia na baada ya hapo aliwahi pengine hata siku moja kuja kujitokeza kuomba radhi kwa alichokifanya pengine hajawahi na, na, na sijui yupo wapi sasa hivi aidha kawa amefariki au yuko hai mm. ila natamani kutana naye siku moja aniombe radhi hujamsamehe bado je kumsamehe na nishaji, nili, kuna kipindi niliweka nadhiri mm. huyu jamaa huyu kipindi nakuja hapa Dar es Salaam mama kaja kunichukua nikaweka nadhiri huyu jamaa lazima nitamnunulia bastola mshoot ili muo kabisa kisa hicho ambacho kakufanyia hey. Eh. na bado ile nadhiri ipo <laughs> kama ni mwangu inaishi inaishi bado inaishi msamee siwezi msamee paka niombe msamaha kwa sababu alikuwa ananikatili ananiambia ninyi changanya mavi yake na kwangu nile kama ninavyokula msosi bila sababu yoyote bila kukwambia nini kitatokea endapo utakula hajawahi kuniambia nini kitatokea endapo utakula na wewe wakati unakula na sio kitu cha kawaida na ule ni uchafu vipi afya yako ilikuwa inakuaje afya yangu inakuwa nzuri tu sijui kuumwa Mwenyezi Mungu alikuwa anakusaidia Mwenyezi Mungu alikuwa anasaidia pia kwa sababu sijai kuumwa kabisa wasije sijawahi kujihisi chochote kwenye mwili wangu. Na wazazi wake walikuwa unamwambia kwenye swala la kujisaidia yeye na mimi kula mm. wazazi wake sije kuwashirikisha, ila kwenye swala la mimi kurudi uchi mm alafu nimepigwa niliwashirikisha, lakini hawakujali. Hata ningewaambia mwanao, mtoto wenu ananilisha kinyesi, wasingejali sababu tu ile narudi nyumbani ikiwa nipo uchi mm. na nikuta na makovu mwilini ya fimbo mm. nawaelezea, afu hawajali. Sasa nikamwambia mwenendo kaninisha mavi atanielewa. Kitu gani uliwahi kuambiwa na mama yako kuhusu mzee kikakuuma sana? Kitu nilichoambia mamangu kwamba kwa babangu na mamangu, baba alimwambia mama, inabidi mtoto wetu tumtoe kafara. Hii tumtoe kafara, inabidi nawe ukubali, hii tuendelee kwa matajiri. Mamangu alipokataa, ndipo mamangu alipoomba talaka. mm. Hicho tu kitu ndo Mama mwenyewe anakuambia hmm. Baba yeye hakumbuki. Baba nilimshawahi kumwambia mwaka huu. Ulimuuliza hilo? Nilimuuliza mwaka huu mwezi wa kwanza kabisa. Mm. Nikamwambia baba, mimi ndio namtafuta. Baba, shikamoo. Ah, Mama, poa poa. Nilikuwa nasubiri unitafute mwanangu. Maana ah, nimekumisi kaambia na baba ulinikataa. Na unakumbuka alikuwa anatoroka? Eh, kutoka nakumbuka ulinipeka stendi nakumbuka ah hiyo sikumbuki kwa hiyo hata nikimuuliza babangu ulikuwa nataka kafara hata kumwambia sikumbuki hiyo hizo stori za mamako sababu nikimwambia bwana baba ulinikataa kwambia hizo stori za mamako simsikiliza wanawake hawa sio kuamini wanawake hao usiwasikilize na usipende mwanamke mwanangu sasa ukimshirikisha babu tutako nitoka fata leo. Lakini sinawezekana pia pengine kuna kosa kubwa ambalo alimfanyia mama, mama akashindwa kuvumilia akatengeneza kitu ili pengine umchukie baba. Haya yanatokea unajua. Ah, na ndio maana nakwambia mimi si, siwezi kumchukia babangu kwa sababu yeye ni mwamuzi wake. Mm. Ah, yeye mwenyewe nilivyompigia simu akao kamuuliza babangu anaendeleaje? Poa poa. Bwana babangu naomba aishi bwana tusameane kama mwanangu hujanikosea wewe ni mwanangu kwa hiyo mimi ni mwanae siwezi kumchukia mm. na wala siwezi kumsikiliza mama kwa sababu mimi mwenyewe nilikuja kulelewa na mama nikiwa najitambua nipo mtu mzima mkubwa e, labda ningekuwa nimeanza kulelewa na mamangu e, bado mdogo kabisa sijielewi mpaka nakuwa angeweza kunishawishi mm. kwa hiyo mimi hajaweza kunishawishi baba wala mama mm. wote naona sawa tu wacha nifanya ni sawa tu hata pia mamangu alivyoniacha akaondoka kaniacha mimi mwenyewe huko kijini nateseka pia sawa ni uamuzi wake. Kwa hiyo siwezi kumdauti mama wala baba. Yote ya yote nashukuru mpaka sasa hivi napumua japo nimepitia kipindi kigumu. Nashukuru pia amenipa changamoto kujitambua kwamba familia yangu mimi sitaki ishi kama nilivyoishi mimi. Inawezekana baba yako akawa anaangalia interview hii na baadhi ya vitu ulivyoviongea si vipende. Unamwambia nini? Namwambia babangu atabaki kwa babangu kwa sababu ndio ndo hapa duniani. Akanifanya nikaitwa Hamis Kiza Mdepo japo yeye anaitwa Abdallah Muhammad. Mm. Ila mimi natumia Hamis Kiza Mdepo kwa sababu ndio ninalojulikana na ndio ninafanya sana. Mm. Babangu atabaki kwa babangu. Kama kuna sehemu nimemkwaza anisamehe kwa sababu hayo ndio niliyopitia na mengine niloambiwa na nimewamention wale walioniambia na walionifanyia. Kwa hiyo kama atakwazika anisamehe, kwa sababu yeye baba ndo Mungu api duniani hapa. Mzazi ni mzazi, tabaki kuwa mzazi. Kwa hiyo ni baba yangu, tabaki kuwa baba yangu. Sina baba mwingine zaidi yako. Nakupenda sana yangu Abdallah muhamed wewe ndo unaleta duniani. Kwa maana hiyo, kwa majina mengine unaitwa Hamisi Abdallah Mohamed. Hmm. Sawa. Wale wengine wote walioshiriki katika kufanya yale ambayo wewe hayakukupendeza, yale ambayo wewe yamekuumiza, wanaweza wakaiona na wataiona interview hii. Unawaambia nini pia? Ninachoambia wasiendelee kufanya walichokuwa nakifanya kwangu, kwa sababu kile unachokifanya sasa hivi kitakuja kujirudia aidha kwenye ukoo wako au kwenye wanao. Kwa hiyo msiendelee kufanya hivyo. So mimi kiliniumiza sana na bado kinaishi katika akili yangu. Mm. Kwa hiyo nawaomba msiendelee kufanya mlikuwa mnayafanya. Mm -hmm. saba mpaka leo miaka ishirini na nne. Mm. Kitu gani ambacho hauwezi kukisahau katika historia ya maisha yako upande wa mahusiano? Kitu ambacho tutakuja kukisahau katika upande wa mahusiano yangu. Mm. Cha kwanza tuanzie ulivyoingia kwenye mahusiano. Mm. Ah, kwenye mahusiano niliingia kama masiala tu. Mm. Ilikuwa ni utani tu, tutataniana mchumba mchumba mchumba mchumba katokea tu mshikaji wangu anishawishi bwana yule manzi anakuelewa sana ambaye sasa hivi ni mshikaji wangu mpaka sasa hivi ambaye sasa hivi ni dancer WCB anaitwa Boy Adams kana bwana eh binti anakufaa tukiwa shule ah, mimi kwa nampotezea siku nikakaa nafikiria binti anakuwa ananifaa kweli kabidi niende kwa approach kwa approach sasa ni ngumu mm. domozege <laughs> <laughs> hapo form ngapi? form 2. Ilinichukua mwaka mzima. Yeye alikuwa anamjali eh. na yeye alikuwa ananijali. Chukua mwaka mzima. Kumwambia tu neno nakupenda. Mm. Ilikuwa ni ngumu sana. Jamaa ananiambia, oh, "Kiza, nenda basi kumwambia ikifika pale story." zingine mm. kabisa za masomo bado nimwambie kile kile kilichonipeleka pale kwake mm. nashindwa na bitu pia sina story ah siku ile nilijipa ujasiri ujasiri uliojipa ni mbaya sana mhm. msije mkatumia bangi bangi ni mbaya sana na pombe siku hiyo nilikunywa pombe nakumbuka kipindi hicho kuna viroba mm. nilitumia kiroba kinaitwa varu nilikunywa kimoja nikavuta la bangi nikaenda mpaka pale kafika pale sijaenda kutongoza kama anatongoza wengi kafika mimi nakupenda <laughs> Nikamwambia hizo ni akili zako ama? Nikamwambia ndio hiyo mimi nakupenda. <laughs> akili ilipokuja kujirudi, ah, nikajua nimekosea. nilichukua mwezi mzima nimekaa naye mbali. <laughs> Siku akuja kuniongelesha, kumbuka ilikuwa debate. Mm. akuja kuniongelesha, bwana vipi? Mbona siku hizo unanitenga? Eh, nikamwambia ndio hivyo bwana. Nilikuwa serious lakini ile yani najofia hapo mm. natetemeka bwana changamoto upitia bwana ile yenyewe yani ambayo mpaka bado naikumbuka 2016 mwezi wa 9 ambao nakaribia kufanya mtihani form 4 hiyo form 4 hiyo mm. yule manzi ananiambia bwana mimi siwezi kuwa na wewe wewe nakuchukulia kama mshikaji mimi na mtu wangu afu mtu wake ni adibu afu ni mshikaji wangu kinyama kinyama mm. akamwambia ndo mtu wake hebu imagine mshikaji wako afu akuchukulia manzi ah kuja kusahau niliumia na nakumbuka hiyo ndio sababisha mimi ni feli kwa maksi zangu mimi nilikuwa ni mtu kufanya kupata division 2 3 ila nipa division 4 kwa sababu ya mapenzi kwa sababu ya mapenzi niliumwa hmm? Niken, niliumwa ugonjwa wa kualisha nikienda hospitali naambiwa sina vidonda vya tumbo mm. lakini nalisha tena sifanyi mm. sina raha na ukicheki huyu jamaa kipindi kabla kufanya mtihani tuleka kambi mm. sasa kwenye ile kambi nalo jamaa yupo mm. ndao tunaongea na simu ah alafu anamtaja wewe oh, nipo na jamaa yako hapa jamaa kwa zamani nipo naye hapa sasa ile muda ya kusoma inakuwa hamna kabisa kwa hiyo ndio nifanye ni, ni feli lakini um, manzi nampenda mpaka leo ila tu nimeamua kumpa distance akae kule mimi nikae huko tampenda kimoyo moyo nikimkumbuka nitaenda kuchukua picha nilopiga naye nitamwangalia kama kulia nitalia then tendea na maisha yangu. Ilishe kutokea uka uka unaangalia picha ukalia? Mara nyingi, lakini mara mwisho kufanya hivyo na mara mwisho sema sasa huyu akae mbali yangu ilikuwa 2019 mm. ambapo nimeenda kwa kumtembelea yeye yeah, alikuwa anasema alife, alifeli, nikamshauri arudie kwa sababu alikuwa mdogo mm. akarudia kwa hiyo kwa alikuwa enda bodi. Sasa mwezi wa tisa karudi likizo fupi ile, kaenda kumtembelea, mapokezi yake sikuyapenda mm. Kwa nikaona hapa ni kumdelete. Akae kule, ke huko. Kwa hiyo baada ya kumdelete ndio siku ya mwisho kulia mimi na ndio siku ya mwisho yani kutazama picha yake. Ila bado iko ghetto lakini umeitunza. Iko ghetto ila sikumbuki nimeitunza wapi. Lakini iko ghetto ghetto na iko sehemu sahihi. Kabisa nimehifadhi. Ukiitaka hata usiku huu unaipata. Hata sasa hivi ningesema niende kaitafuta naipata. Na bado yupo moyoni na akilini. Ah, sema labda hayupo kilini lakini sio moyoni. Moyoni sasa hivi kuna mwingine mm. E, binti wa Kisomali mm. namuelewa, lakini sitaki nimwelewe sana mpaka nitese mm. nampa kiasi chake, ila mnaelewana ah, so au yana ajui kama unamuelewa? Anajua. Sawa, kwa sasa hivi ni mwendo wa kazi tu. Ah, sasa hivi nakupiga kazi, ukini ukinatana nini na kudelete na kuweka kule Vizuri. Mm. Sawa, katika maisha kwa ujumla, mm-hmm. umezaliwa, umekuwa, umepitia yote uliyopitia kwenye maisha ya halisi ya kawaida, kwenye maisha ya kimahusiano mpaka leo hii, kitu gani kikubwa ambacho wewe unaweza ukasema maisha yamekufunza? Kitu kikubwa maisha kilichonifunza kwenye maisha mm. kwa mkarimu mm. kuheshimu wakubwa mm. na kuwa mbunifu na kusaidia watu na kusaidia watu. Hilo nimekuongezea kwa sababu nalijua. Ah, mimi kwenye kusaidia watu niko vizuri, nipo lazi mimi nikose, ila yule ambaye anamuhitaji hicho kitu akipata ya kujifunza umejifunza. Kwa wewe mkali na mjanja ambaye unaifuatilia Tiki TV, tunaambiwa mazuri tu yabebe mabaya tu yabwage Yapi ambayo unaweza kuwashauri wale wote ambao wanakutazama siku ya leo? Ninachowashauri hasa vijana wenzangu, kwa wale waliopitia maisha waliopitia mimi na imani mimi ni maisha aliopitia ni madogo sana ama ni yani kuna wengine wameteseka zaidi yangu lakini wasikate tamaa kwa sababu mimi nilikuwa nishakata tamaa ifikia stage wasukuma alikuwa ananiambia ikifikisha miaka kumi na moja utakiwa tukuozeshe sababu ushakuwa mtu mzima taozeshoje mimi bado nilikuwa bado mtoto naitakiwa kusoma kwa hiyo msikate tamaa basi sawa, malizia kwa kuiti, kwa kuambia watazamaji wetu chochote kile kuhusiana na wewe mwenyewe. Umesema una, unapenda sana kufanya uigizaji, kufanya uigizaji kwa director mm. na kuandaa tamthilia. Zipo ambazo umeshawahi kuziandaa? Ah, siwezi kusema zipo kwa sababu si, kwa sababu ya maisha yangu naoishi mimi kwa sasa hivi mm. siwezi so, nikakaa chini nikasema nakiandaa kitu mm kwa sababu kuna watu wananihitaji ila ideas unazo, idea ninazo, kipaji unacho, kipaji ninacho, kujiamini unajiamini, kujiamini najiamini kwa sababu nina kila kitu cha kujiamini na mimi nipo ngangari. Kwa wanayoitazama jamani, naamini tunafuatiliwa na watu wengi. Kasti hii hapa upande wa filamu, sijasema tu kasti kwa maana ya kubahatisha. Kabla ya interview hii, kuna vingi ambavyo tumevizungumza action zake nimeziona, lakini hata kabla ya siku ya leo tumewahi kujuana muda kidogo. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo navijua kuhusu yeye, na kweli kwa upande wa kuigiza anaweza. Sina la ziada kwa siku ya leo, tunamalizana na Hamisi Kiza Mdepo. Kiza Mdepo, um, mtoto wa mzee Abdalla. Hmm. Shule ulitumia Abdalla au Kiza? Uh, shule mimi nimetumia Abdalla, lakini shule zote nilizosoma, shule ya msingi ukiachana okay, na shule ambayo ya Memkwa mm. ambayo shule ambayo Memkwa leo nipeleka mimi mm. shule ya msingi hiyo nimeanza kutumia jina la, la Msikiza kwa sababu kuna mtu mmoja sikumbuki alikuwa anachezea timu gani mm. kati ya Yanga au Simba mm. alikuwa anaitwa Msikiza kipindi hicho 2013 12 hivi mm alishinda goli la tiktaka mm. kama leo siku mm. yani leo kashinda goli la tiktaka kesho yake mm. na mimi kaenda kushinda goli kama lile lile mm. wakaniita amesikiza na jina la Mdepo limetokana na mimi nilivyokuwa napenda nasoma shule, nilikuwa naambia wanangu katika kitu ambacho sikipendi kwenda depo. Depo mm. sikubali. Sasa akatokea mtu mmoja akasema, "Mm, depo." Kwa hiyo pale pale likazaa kutoka kwenye amesikiza ilikawa kiza mdepo. Ilikuwa inakuia ugumu kiasi gani kwa imani yako mwenyewe mm. kwenda kuona unasoma katika imani nyingine na unajikuta unabatizwa tofauti na imani yako? haikuwa nione kwa sababu mimi nimekulia ama nimelelewa sana na Wasukuma kwa sababu Wasukuma hawana dini. Mm. Hiyo dini yoyote itakayokuja kwake ni hiyo hiyo. Kwa hiyo na mimi nimekulia hivyo hata, hata sasa hivi. mi nishasema kama ntazikwa Kikristo saa Kiislamu saa kwa sababu zote mimi nimekulia na zote zimenilea na zote nazijua. Kitu gani ukipendi kabisa kwenye maisha? Kitu ambacho sikipendi mtu kuniignore. Mm sikipendi na mtu kuidharau rangi yangu sababu hii ndo rangi yangu halisi. Kuna watu wanaidharau hey. Wakati watu hii rangi hawawezi kuinunua dukani, Kwa nini nitakudharau? Unaweza kukutana na manzi kapocha lamba mzalia mtoto mtoge muzika chungu. Yaani, yaani hiyo hiyo kitu ambayo ndio inanikela. Kuidharau rangi yangu tu Bas. na kunignore bas. Vingine it's okay. Kosa gani kubwa umewahi kulifanya kwenye maisha? kosa langu kubwa nilowahi kulifanya katika maisha yangu mm. ambapo kale nalijutia mm. kumkosa yule manzi niliyempenda shuleni. Nini kilifanya akachukuliwa na Ediboy? Kichofanya achukuliwa na apia appearance yangu ilikuwa na mimi nilikuwa muuni. Mm. Na yeye hapendi mtu muuni. Na alikuwa anakuambia. Alikuwa ananiambia. Na bila yeye mingi kwa wateja ambao unanijua nilikuwa nasoma nao wote mm. mpaka mm. sasa hivi anaambia wanangu mabadilika sana wewe ungekuwa teja kwa sababu nilikuwa nafuta bangi shule nilikuwa mtukutu yaani kwa maana hiyo alikusaidia pamoja na kwamba yuko na wewe sasa hivi ila alikutoa sehemu fulani yani siku ananitamkia bwana mimi siwezi kuwa na wewe na nakuchukulia mshikaji wangu ndio siku ambayo ilonifanya mimi nitambue kwa sababu kutoka kwenye uhuni kuingia kwenye mtu sahihi. Na ndo siku hiyo ambayo niliacha kila kitu, niliacha bangi, niliacha kuvuta sigara, niliacha kila kitu. Kitu gani kiliwahi kukufurahisha zaidi kwenye maisha yako? Kitu kilichowahi kunifurahisha ni siku ya kwanza kabisa kufanya kazi na mkali wenu, na ni siku ya pili kabisa kufanya kazi na Bitoke mm. na kukutana na wasanii, kupiga nao picha wasanii. Hicho kitu ambacho kinanifurahisha, paka nikaa naweza ngazi ile picha na image ah, nitakuja kwa kupiga nao picha au nitakuja kukutana na Ivan siku moja ambe kupiga picha hapa kipindi bado hujatoboa. <laughs> ah, kipindi hicho ukiwa unafanya kaosh Eh. Sawa sawa. Basi sawa, mimi sina la ziada kusikia ya leo. Mengine mengi zaidi tutaendelea kuyajua kutoka kwake Hamisi Kiza Mdepo. Nikukumbushe tu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 bye bye kwa sasa.